してください傷を塞ぐ方法はないですかない俺はもうすぐに死ぬ弟の千次郎には自分の心のまま正しいと思う道を進むように